Espero que les haya gustado el tutorial. Suscríbete y activa la campanita para que te avise los nuevos videos que subimos. Nos vemos en el próximo.